سال اگر چی ابو شو خدا بینه انجام برا فقیر مال مالت خواه و خلاص فقیر مال مالت خواه و کنی نه کنی نه بود چی نه دخوازی نه و چی دخوازی نه و نه نه نه بچن هم جیب کن هم جیب کن یعنی بو شو نه که پارس جای دو که بلا بیتن بلا بیت که پارس جای دو که بلا بیت بلا بیت فقیری باق بیت من بله، بلا من بلا بگورم بلا اینه بلا بلا بگورم بلا بینید بلا تا حرکت انقلابه آره، آره، آره، خالو اب خلق ازا خو هزار هزار شهید داین هزار مشکلات هادی وان اه ابا ابا خلق ازا خو ام حمید مفلسه خلق ازا خویا اونه که خلق ازا ام حمید به پاره